Что хочу сказать про своего друга Никиту. Я с ним уже общаюсь 7 а, или 8 лет. Прекрасный души человек, очень добрый, отзывчивый. А, всегда готов прийти на помощь. Когда начались военные действия, он находился в Мариуполе. Так получилось, что остался в этой изоляции. Провел там полтора месяца практически. И а, повезло, что выехал. 24 числа проснулся от взрыва в 6 утра. Решил с семьей выезжать из города но из-за того, что были большие заторы в городе, переполненные заправки и так далее, там, спустя несколько часов все-таки принял решение искать уже какое-то а, убежище, где мы можем прятаться от взрывов. В подвале мы нашли место, стащили туда всякие э, деревяшки, всякие матрасы, вещи теплые, еду начали, воду сносить, подготавливать место для того, чтобы хотя бы днем там сидеть, и а приходить домой ночевать. Но спустя несколько дней настолько сильно начались обстрелы, начался хаос в городе, мы полностью переехали в подвал. В подвале э, набралось уже около 40 э, человек, и все с разными взглядами. Были страшные вещи, вы не представляете то, что когда стоит вопрос жизни и смерти, люди превращаются в зверей. И э, нам пришлось это все пережить с моей семьей. Выйти на улицу было невозможно, выходили только группами, и то только за провизией, за едой. Выехали мы 28 марта, нам удалось выскочить под обстрелами. Выехали в сторону Латвии через Россию, потом долгий путь ехали на Германию, город Гамбург. И моя мама живет уже около 10 лет там в Германии. Кстати, забавная история, то что она приехала 23 февраля ко мне в гости. Я начал устраиваться в всякие волонтерские организации. Работал сначала в крупном а, немецком колл-центре. Мы давали информацию украинцам по всей Европе, как им а, передвигаться, в какие службы обращаться. Два месяца я там поработал, понял то, что там уже достаточно людей, которые могут с этим справляться. Я принял решение, то, что пора ехать э, в Украину и непосредственно тут помогать людям, которые нуждаются в помощи. Когда появился на связь, мы были дуже раді. От, созвонили з ним і спросил, когда узнал, что мы занимаемся волонтерством, чем сможет допомочь. Большая нужда была для діточок комп'ютери, которые учатся дистанционно, особливо многодітні сім'ї, переселенці. От. І він привез більше 15 комп'ютерів, які ми вже роздали. Один или два осталися ще. Я еще работал в организации волонтерской, которая помогала семьям, которые получили жилье в Европе. Э, и был непосредственно связистом по Украине благотворительной компании, которая раздавала мебель, начиная от э, кухонной там мелочей, заканчивая бытовой крупной. Но я предложил им, давайте будем непосредственно помогать людям в Украине, которые переехали и остались все так же в Украине. Человек не просто, нам просто даже нашел пути, как передать сюда. Он сам привез э, технику сюда к нам, компьютеры, чайники, кофеварки. У нас э, велика база переселенцев які к нам обращались за допомогою. Все. І ми їх обзванюємо. От, і кому що потрібно, коли приходить якась гуманітарна допомога, визиваємо, роздаємо. Так как я ехал на своей легковой машине, все, что можно было, я загрузил в машину. У нас должна еще приехать фура. По запросам людей мы сейчас сделаем статистику, что, что больше всего нужно людям здесь. В первую очередь для освоения быта. И будем привозить.